למה לברווזים יש רגליים שטוחות? כדי אה, לכבות ענפים בוערים ביער. ולמה לפילים יש רגליים שטוחות? כדי לכבות ברווזים בוערים ביער. אה, <laughs> אה, בדיוק.